Всім привіт! Мене звати Анфіса, і я б хотіла вам розповісти, як розв'язати раціональну нерівність. Е, в прикладі ми розглянемо х-4, x плюс 3, x в квадраті мінус 25 більше або дорівнює 0. Цю нерівність ми розв'язуємо за допомогою методу інтервалів. Коли ми дивимося на цю нерівність, ми бачимо формулу скороченого множення. Тож розпишемо її. Х мінус 4, х плюс 3 поділити на х мінус 5, х плюс 5. Більше або дорівнює 0. Тож, тепер ми маємо дізнатися, при якому значенні х в кожній дужиці буде 0. Підставляємо. Тут в нас 4 мінус 4 0. Тут в нас мінус 3 плюс 3 теж 0. 5 мінус 5 0 і мінус 5 плюс 5 теж 0. Тож, тепер ми малюємо координаційну пряму. Е, Так, тепер всі ці числа ми малюємо на координаційній прямій. І так, ми пишемо мінус 5, потім у нас мінус 3. Нам не треба ці. А, так, потім в нас йде а, 4, і потім в нас йде 5. А, всі точки, які в нас знаходяться у чисельнику, вони в нас в колоті. Тобто ми їх за фарбовуємо. А все те, що в нас в найменнику, все це виколото, тому що на нуль ділити не можна. Тож, е, це, ця нерівність у нас розв'язується за допомогою інтервалів, тож малюємо їх. Так, і тепер нам треба, треба дізнатися, в якому, в яких інтервалах будуть додатні знаки, а в яких від'ємні. Для цього ми використаємо метод е, пробної точки. Е, ми беремо, наприклад, число 10, щось більше, ніж 5. Е, і цю десятку підставляємо в кожну дужечку замість x. Х-4 в нас додатнє число. Записуємо плюсик. Х плюс 3 теж додатнє число. Х мінус 5 теж додатнє число, х плюс 5 теж додатнє число. Якщо ми між цими операціями виповнимо між цим, якщо ми між цими числами виповнимо операцію множення, то ми отримуємо додатнє число. Тож записуємо в цей а, інтервал додатнє число. В нас в нерівності немає ніяких квадратів, коренів, тому в нас це просте чергування йде. Тож, тепер можемо записати відповідь, що Е, бачимо, то більшому за умови задачі в нас більше або дорівнює. Тобто х належить до е, мінус безкінеч, безкінченності до мінус 5. Відмін, е, так, забула, в об'єднанні мінус 3, 4, в об'єднанні 5 і 10. О, ну, вибачте. В... Так, 5 і плюс безкінченність. Так, це наша відповідь. Дякую за увагу.